Ainda no meu copo, eu estou a andar Estou em cima da colina, vou-me aventurar Tanto fumo aqui em cima, tanto voeiro Eu nem consigo ver a ponta do chaveiro Nada temo, nada temo, encontrei um velho sábio Que me vai ajudar O nome dele é Rodrigues Carvalho E o que se passa aqui em cima é o que ele vai explicar coração Tô com o guarda e fumar fumado um banco, Ninguém quer saber de ti sou tão e já nem sinto o meu corpo Eu fumo uma casa e depois como entrecosto Já estou com a dona Aida, ela faz uns bons biscoitos Estou malcado a brincar no baloiço A tua dama fala e hoje eu não é oiço não é oito No 25 de Abril eu tava a dar flex em cravos Faltei aos descobrimentos para não dar flex em escravos Pedro Valves bifou comigo e depois foi Foi porque vocês gostam de mim, eu sou bem comportado Para o que se caralho E sigo no improviso Psicadélicos, fentanil, ponto 25 de abril E sei que tu queres uma droga, vem aqui chama o Psicadélicos, fentanil, ponto 25 de abril E sei que tu queres uma droga, vem aqui